and I would like to tell you how important I feel the project one hour is. You are asking yourselves, what else can you do to reduce the carbon footprint? And I think it's a great thing. Project One Hour is important because it gives everyone the opportunity to have a voice. Ich finde es wichtig, dass wir darüber reden zusammen, ähm, was wir bewegen können, was wir verändern können. È l'occasione per unire le forze e prenderci cura del nostro pianeta. Om man är stor så måste man ta ansvar och vara snäll. We are very much focusing on finding new materials. Fazemos reaproveitamento de águas entre estágios de banhos da pintura. Abbiamo sostituito gran parte dei solventi con detergenti privi di idrocarburi e composti aromatici. We have launched a campaign for collection of recyclable items. En mi día a día hago un reciclaje selectivo con mi hija de 8 años que trabaja también en el colegio este punto. Fast Ich versuche mich persönlich nachhaltiger zu ernähren aus der Region und unter der Woche auch auf Fleisch zu verzichten. Yo en mi caso hago uso de aplicaciones para evitar el desperdicio de comida en los establecimientos locales. Snažím se využívat znovu použitelné produkty, například plátěné sáčky na ovoce a zeleninu. Niemand ist perfekt und man kann immer besser werden. It's fun. Be healthy and make a difference. Jeder Beitrag zählt.